حسن الدعاس اي كي اي نستي شيت رابر من آه، من قربة بلعابة فهمتي 23 آه، سنة داخل في ال 24 آه، نقرا اوديو فيزيوال سبيسياليتي بريز دو سون سين تشيك ذيس ابوت ذا the ذا سكيل فاك thug many sexy, حما هي الليكسيك يا. الرابي زون رش اخر 2009 اما ما فماش اللي حتى نيه نتاع تسجيل وقتها معناها احلام مستحيله هذيك وقتها. دونك بديت نسمع في موزيكا كل شيء شويه آه، حبيت نعمل كيفهم كنت نجم نعمل كيفهم شويه دونك بديت It's just different. Yeah, stone. Cap school, my Muzz, my Big, hey. ay. قربتز كاب زون بلا بلا عند هود اما طلعتو بلاستيك العيشة باشا مال درم فيكسي نعس تقول الشيكسبير ديما ناري ميكسي مرحبا في المكسيك قربة تز في تاكسي فيلين جود قسم بيد ربي مش بيد رهود حتى ضربتنا لحيوت قعدنا نحنا مبكسين ما خلصتش ميكسي راب ونتحط القاع فليكسي ما نقفش تراعي النكست بيت تكسير نتوما مضرة جاس توكسي We got a mission, او علاش مركزين check this I put the max in that skill like many sexy حومة هي اللكسيك ياو انتي خفيف كي الباكس شد الباك سيد going like تيريكس ساعة تيريكسين لا ما نحبش النوم والتاكسي البيك سار out for ما قول لي محمد وبيكسي انا اول ما بديت نسمع في راب عرفت كلمة راب عرفتها ببلتي اول حاجه انا سمعت اغنيه نتاع بلتي بالزهر طيشت قدامي زاده من بعد كي تحلت الانترنت شويه بديت نتعرف على رابورات توانسه اخرين فما فما برشا فما برشا جروبات سمعتهم فما برشا عباد سمعتهم سمعت 24 آه، ريكوردز مثلا حمديه آه، سمعت آه، ال génération تاع كي بي بي إيه ا ومادو ام سي مستر كاز كاتيبون امينو الكل سمعتهم هذيك وقت انا مازلت صغير وقت هما ضاربين في تونس انا مازلت صغير وقت وقتها نسمع فيهم من بعد آه، جا قدامي بلحة خويا وعلى فكره هذه حاجه إن انه انك تقول اني ننسبيري ولا انسبيريت من عبد تونسي راهي حاجه تشرف وحاجه تدل على انه فما نيفو في تونس تنجم تنسبيري منه مش مقلقني بدني مأجول كيف راسي مخرزين طموحاتي كفر دام ماجازين فينا في التفكير اما ركبك فرجيل ناس بيري في جيل ضاع جرة التسجيل شيت لارنب تكون ما زاد الحل في مدك ما وياش تكتب التاريخ ولا تبع بك في بالي كان البشكوت اللي يتمرش تك تك وانا الكاغد ركزت عليه تخذريتي طيب لحنك مان فك ذا تاب تان مايك تيلز حلت عيني في الدنيا وعارف ليش نكون بارز ما طيحني بالزك البرك وانا دمي مش بارد وقلة الحيلة تقتلك اكثر من الكروتس فيلد دوسي نسري واحده واحده رغم اللي ساقي مالوسي ونوثقكم باسي ويا ما نعش نلم فلوسي ظهر لي كان انا اللي مخي مش في البوسي ما ينظفتوش ينظف كوزي الرهود بم بم على بر بر فاق والبرا باع بس صوت الناس تقول خياط بلاجين تصلح العياط وثنيتك للهادي مكيسه ويا مصبره توب على ام الناس المبيسه <laughs> انا Cap School اخر واحد نضم لها معناها بديت ببيج وماز وسليم وبعد انا جيت هي هي déjà Cap School من الاسم نتاعها تفهم ال projet نتاع ال groupe معناها bon هي هو projet اكثر من انه groupe. donc آه، ال projet اللي بداو يبنيو فيه الاولاد من الاول انهم حبوا يعملوا مدرسه نتاع راب في ال Cap Bon. اللي هي شتولي تريبرز واللي هي شتزرع ال culture في ال Cap Bon معناها وذاك اللي كملنا فيه لحد الان معناها هذاك اللي قاعدين ماشيين فيه donc احنا حبينا نطلعوا من هنا خاطر جات فرص للناس الكل باش تمشي للعاصمه ترابيرا اما ما بيناش الكل وذاك هو معناها ال projet انها Cap Bon في الهيبوب تتحط على الخريطه في تونس معناها تولي فما راب يمثل ال Cap Bon باللغه نتاع الكابون بالستيل نتاع الكابون الحاجه اللي ما خلتناش وخرنا ان عارفين اللي العباد اللي معروفه ماهيش خير منا اولا واللي نجموا نعملوا حاجه حتى من خير من العباد اللي معروفين وقتها donc euh, كا قعدنا قعدنا قعدنا وقعدنا نستنبطوا كيفاش باش نوليو معروفين معناها حقيقه آه، اكتب برشا موزيكا انسبيري برشا آه، طلع على ال level برشا وكا بدينا ننفلونسيو في العباد في تازركة بعد بدينا نمشيو القربة اكثر وبعد بدينا نتحلوا شويه على نابل آه، بني خيار نتحلوا فما عباد بدات تسمع مؤخرا كي جات الفازه نتاع ان طلعت شويه الموسيقى ولات تعرفت اكثر وكل شيء بدينا بدات تولي فما influence بدات العباد تامن اللي فما حاجه في ال Cap Bon وهذاك اللي نحن قاعدين نخدموا عليه معناها تو donc euh، هذاك اللي حللنا باب تو مع العباد اللي معانا مع العباد اللي نعيشوا معاهم انهم ولاو ولاو مامنين اللي فما حاجه تنجم تحط الكابون على الخريطه في الليبوب هوب دونك ولاو يسيبورتيو فيها حتى شويه مي يسيبورتيو وانفلونسي بها معناها اي مزن يلا يلا اي اي ولاقي في اللي نقرا فيه الموفي مش باش نخرب فيه ما عندناش وقت يضيع نرجع مليان كي نختفي نعرف نختار حتى كي باز الجاية تخطف فيه كملت روحي راجل مش مشكل كي نخلط نخسر فيه الخطة بتاعي من صغريش خلاني ما كبرتش مدك اول كف كي تجيب امي واول راس على المدى تحك الكبار ما يخليونيش نكور دور نقطع في الشبك صبعي ما يحمل الخاتم وكرومتي ما تيقش راك حكاية وما فيهاش الشك وقتي ما يقطعش ويطل باقي ما طلعتش عايق باللي فسدت وتبعته مل اوريجينال مش مقرات بالتل كعبس كل محل تخمامي برشا حاجات اما ديما عائلتي قبل انا موشي بارازار كي جيت الرابي بيزار عمي الزار في القطار بس انت ووكن ها جيم كي البازار لاعبين الزبي بوزار والتحف زارت تشعل والتحف حبي في النار والشوطة على البار جات في عينه الاخرى قتل الناس عليه ما أحلى الزينو ستيلو فيدي كيما الكورة في ساق رونالدينو حالي مفلة في الحيط ولا تريكو مش ماشينو فيك بيتشز برا طبق الباب ما نحب نشوف حتى كليب ما نحبش الحساب ونكره هدرة الشياب عندي دي يحبوا برشا فلوس في الجيب وانا نحب نقف وناري على مجلس النواب شي يا يا يا يا يا ايش على حمادي من غادي اه يلا يلا اه اه اه اه قول الحمادي راني